dici tu? Carne o formaggio? No, io la farei così, non tocco mica sono vegana. Potemi media principia con il formaggio e formaggio. R e U che scambiano la sua piazza si chiama una metatesi. La parola formaggio viene dal latino formaticus che è un derivato di forma. A forma è un stampo che è da contena un lati e da la sua forma a un formaggio. Questo video dà uso nomi a ciò che lo produce. Tando, formaggio è nato un so a formaggio. A metà si dei in francese verso il XV secolo. E forza, in corso, formaggio non venne mica di una metà-tesi corsa, ma di una metà-tesi francesi. Forza, in francese si trovano gli scritti, ma il corso era una cultura di bocca, orali, tanto scritti così non si ritrovano mica. Sigutemi caso. Elu veni dal latino caseus, che è lo stesso veni dall'indo-europeo gvat. Questa parola insegna o virmento, a virmentazioni. Si ritrova un punto similare tra corso e latino con l'oggetto a cajadia e a cajadia che dà a sua forma a caju. Esiste di nuovo la parola fatodia in quasi si vaci o caju. Di fatto, quando si viola di più il latino, l'espressione era caseus formaticus, caju e formaggio irlen insieme. Oh yeah, come tu sei bello! Oh yeah, baciami, qua lingua, oh lingua! vato di caccia così un elemento si chiama un'ellipsa. Ripidiemi. I due parole vengono di un stesso pago, casus formaticus. Ogni elemento dà una possibilità. Caseus, caju, formaticus, formaggio. Noi avevamo due parole in corso ma ci voglio sapere che queste due parole insegnano di noi l'età di un caso. Il formaggio è fresco, quando il caso è di più vecchio. E per questo esistono sempre due parole hanno un uso sfarrento. Ecco, potrete un maco mentre accennava. A presto!